वो अपने लहजे से गालिब को मीर करती है हजार वाह को हाय बनाना जानती है तो एक ये कि बला की वो खूबसूरत है और दूसरा कि वो चाय बनाना जानती है